Takže, krásná lidi, vítám se u dalšího videa, dneska jsem tu já, Foxyko, opět Gaming Crew a uh, vlastně dneska se podíváme na novou sérii a to bude vlastně mini tutoriály, kdy si vlastně něco ukážeme, něco, co vlastně v normálních hrách nebo prostě jakých těch nebudu ukazovat, takže si to poměrně dost bude hodit některým, jelikož že bude i soutěž, ale to jsem teď tahat nebudu, to bude tak informačka. Dneska se podíváme na, jak se to jmenuje, jo, na Fons, což vlastně je text, vlastně Eh, různých těch těch, aniž byste museli dělat sprity a teď je tam házet jako v objektu a prostě takhle. A, takže my si vybereme nějakou, jakou chceme, já jsem tady stáhnu už eh, pár jako předtím. Tak si vybereme, jak to bude velký, takže třeba tady nám 15, tak. A vlastně nyní, to bude taky rychlejší tutoriál, si uděláme objekt, který vlastně dáme tam, dáme to, bude se jmenovat text, vlastně ve které musím dát, aby to vykreslovalo. A teď musím dát kódek, nejsem si jistý, jestli to udělat bez kódku. A e, musíme nastavit e, tak. A teďka počká. Jo, font. je font, tak. A teďko vlastně, co to je za font? My jsme si to, ho dohaj pojmenovali, my jsme ho pojmenovali Pixel, teď nám to nepůjde zrovna. Ale my si to hned spravíme, takže si ho pojmenujeme Pixel tak, teď už, jo, už ho tam máme pixel a teď musím dát draw text, tak a závorka, takže musím dát na souřadnici XXI, se vám napíše třeba pixelky, já žeru. Vykřičník, tak, konec, tak. A máme logický, epický, hustý objekt, který si sem dáme několikrát. Uh, nikdo neskype, to je hezký, já jsem si vždycky přál A ne, moje plucha, to jsem nechtěl, abyste viděli. To ne, to jsem nechtěl, opravdu toho jsem nechtěl, Varka, to si. Zapni se! Víte, a vás, jak já ho chvilkama tak nenávidím, když je, no vlastně asi ty je lepší, možná. Vlastně tento všechno má v sandboxu, jsem taky není takže. No víš, vidíte, a máme tady nápisy pixelky, já žeru. Tím pádem si tady můžeme nastavit miliony, miliony dalších věcí, já se sem hodím jiný pozadí, a ukážem si, jak by to třeba mohlo vypadat, kdybyste to plus minus něco jako s tím hodlali urobit. Takže se podíváme za pár sekund. Jsem zpět, opět já Foxy, který ho tak všichni nenávidí. A hned si můžem tajně ukázat svým čarovným kanský jo, takhle nějak to, co jsem to udělal. Takhle nějak to může vypadat, potom když si s ním trochu pohrajete a vidíte, už tady máte rovnou nějaký text, který jakože může mít nějakou, jakože prostě tu. Takže je to na vás, jak se s tím uděláte, doporučuju to dát do vašich her, do vašich pixel her, do vašich arcade game, skákače Pac-Manu nebo nějakých dalších, Up! ale to už je na vás. No a doufám, že se vám video líbilo, trochu vám aspoň pomohlo s takovýhlema blbostma a teše. A nyní se s vámi loží Foxy, Kraft i vám lidi, tak tam vi posso dire ci cantiamo a tempo. Ciao!